Tem uma torradinha. Mas que assim, né? Eu agora vou descobri Que eu sei porque eu não jogo, né? Vocês sabem algum mapa aí de treinamento? Treinamento mesmo. Deixa aí no 込めた。 Oi, oi, ele E, U, Oi. Eu não eu tô brincando, não tô. Hum. Tá vendo? pra lá então. É isso aí mesmo. Sadece bana mı? Bir dakika. Mini şey ya. 我我。 Tem munição de 12? Tem bala de sniper aí? Cara. É o quê? Tem bala de sniper? É, não. Eu só tenho quatro, velho. Eles já pegaram o baú, não peguei aquele X pegar. Olha tá, o top, eu já tinha procurar. Ok? Ah, disfarce. Eu vou, oh. pro... vou procurar os melhores. Olha o tubarão. Cuidado. Tem dois, os dois. Vai rápido. quase eu morrendo, velho. Pra dar um headshot no cara, mas o cara tava muito, muito lá na eu sou muito boa, mas eu não sou dos power não. Eu não sou que nem flex não. Vai ficar aqui. Sai daqui, né? Olha. Abri. Sempre vai peixe. Peraí. Agora a SMG tá apelando no jogo. Até a cinza tá apelando, velho. Opa, rifle de caça, obrigado. Rifle de caça azul aqui, hein? Tá, tá, até mais. Eu uma bala lá Uf. Tá pegando fogo, bicho. Será que esse era encontrar amor? Nossa, véi. Nova habilidade do jogo. Ah, tá. Guerreiro de verdade. é do, do bicho. É, é lendária. Aham, uhum, é mítica. Eu chamo de lendária não sei porquê. Pega ah, é a mítica. Tu vai ficar com ela ou... Tu vai ficar quer com ela ou quer que eu fique? Com ela. Quer que eu Ah tá, pois eu quero um negócio. Porque... <laughs> Se a gente tivesse para papai te... Se eu tivesse para papai tesoura, a gente dava aí. Bora ver. Tu quer ficar com ela? Não, não se quiser pode pegar. Tá. Vou ficar aqui, tá? Bora. Eu vou pegar. <gasps> Dando um tiro na gente ali, ó. Vou derrubar. Derrubou, derrubou. Derrubei. Ele tá ali. Tá, ele caiu na água. Ai. Amigo dele. Amigo. Ele levou um headshot. Vem, vem, vem, vem. Vai. Putz, levei de cara. Ai. Tá ruxando, tá ruxando. Tá ruxando? Tá ruxando. Se a gente não vai sair daqui... A tá, gente bora outra. Adiciona aí. Nossa, tomou uma balona. Uh! Acertei? Ai, ai, se ele, se ele tivesse sem escudo, pelo menos já ia ser bom. Hum. Ah, não, não, velho. Bora só acertar aqui. Aceitar. Adicionei. Bora. Bora. Peraí. aí. Volta pro lobby aí. Nossa, meu Deus do céu. Meu Deus do céu. O cara é passarinho. Cara, meu amigo. Vou te Não, já adicionei, né? Ô, cara. Ah. Vou te chamar aqui, tá? Tá, tá. E aí? E aí, cara? E aí? Bora jogar? Eu sei que meu, meu amigo tava online, né? eu chamo ele e, eh, tipo, porque ele, tipo, sabe de uma coisa, tu vai guardar o segredo? É, é mas, é, é, meus amigos já sabem tudo isso, que eu sou YouTube, né? Mas, tipo, eu só tenho 66, 67, 67, mas na conta que eu tô gravando agora, sabe quanto eu tenho? Entendi. Aí, tipo, eu tenho só dois. Porque o meu, o meu canal, tipo, só tem pouco vídeo. Tem dois. Eu sou muito tímido, velho. Eu não faço quase nada. Tô postando agora um vídeo. Pode ver aí. Tu tem algum, algum, algum nome pro meu canal aí? Que eu posso mudar. Tenho não. Eu tenho que procurar também, velho. Meus amigos, tudo, meus amigos tudinho já sabem disso. Azar é que, tipo, azar é que algumas pessoas, tipo, eu peguei um cara sem microfone eu disse, no final da partida, que era eu tomei o cara, acho que nem, nem acreditou mais. E tanto cagado. Tipo, velho, eu sou um YouTube fraco, ninguém me apanha na loja, é tipo, dado. É porque eu sou um canal fraco. Uhum. Mas, uh, ó, se tu quiser criar um canal, é bem fácil. Se tu tiver número do celular, tu bota lá, aí vai dizer número do celular e bota de novo o número. Aí, tipo, você coloca, aí cria o nome do seu canal, tu bota uma foto de qualquer coisa. Aí pronto, aí faz o vídeo e vai lá. Mas tipo, eu fiz um, um vídeo no meu celular que pega. Mas, tipo, eu não tenho um canal no celular. aí Ah, ai. Bora cair onde? Ah, sempre não. Né? É, bora, amiga, amiga. Amiga, amiga. Não, não, vamos litoral límpido. Litoral límpido? Cara, nossa, velho. Ah, nossa. Eu nem tinha percebido mais que o litoral límpido voltou pro jogo. Ah, ah, ah, qual, qual é o nome no jogo, velho? Qual é o nome no jogo aí? Que eu não tô conseguindo ver, não. É porque a tela fica pequena quando você vai gravar no PS4. Aí tipo. Ó. A, o meu. Se o meu PS4. Se eu não tiver online mais, tipo, eu tô jogando aqui com tu aí desaparece. É porque o meu PS4 é ruim. Ele fica desligando. Por causa do meu. Do... Ah, matei. Tá? Eu não peguei nenhuma arma. Não tem nada no baú, só tem isso. Não, né? aqui no banheiro. O amigo dele tá pra lá. Ixi. Lá. Tá lá? Eu tenho um rifle de caça. Não, ele é tá Olha. ali. Ele tá aí ele com tá você. Né? Aqui. Eu Eu tô só com 50. Tá? tá com quanto Que eu tô com 100%. Eu tenho um medo de ruxar nos caras e morrer cara tá Tu tá onde? Tá lá embaixo? Ah, velho, eu vou tomar um esse cheiro daí, eu vou, tá? Porque... Tá, tá, pega, pega, pega. Já volto. Ai, ai.